Bueno, vale. Ba, mango diogu gaurko saioari, irutzen bazaizue, e, eh, arratsaldeon guztioi, ongietorriak, eta eskerrik gurekin egoteagatik. Gaurkoan, Eusko Ikaskuntzak ioberen laguntza zabian jarri duen programaren bigarren saioari ekingo diogu, gero eta ekozentrikoagoak bihurtu nahian. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, y muchísimas gracias por estar en este espacio virtual. Este es el segundo de los siete seminarios web organizados por y Cascunza con la colaboración de IOBE con la intención de que nos vayamos volviendo cada vez más ecocéntricos. Aurrekoan ordubeteko iraupena du eta oso izango gara El seminario web tendrá una duración de una hora y seremos muy rigurosos con el horario, aunque hemos empezado un poquito tarde, pero bueno. Mintegia bi zatitan baratuko dugu. Lehenengo ordu erdia gutxi gora bera, izlarien azalpenak entzuteko, eta bigarrena, partaideek azaldutoko galderei erantzuteko tartea izango dute. Mesedez, galderak egiteko erabili ezazue azpian, horre pantai azpian, aurkituko duzuen preguntas en respuestas atala, eta ez txat atala, mesedez, eh? Preguntas en respuestas, bai? Después de la primera media hora de charla entre los ponentes, Eh, se abrirá el espacio de debate para que las personas participantes hagan sus preguntas. Para ello, por favor, utilizar el botón preguntas y respuestas y no el chat, por favor, ¿vale? El, que está justo debajo de vuestra pantalla. Y por último, decir que el seminario será en euskera, pero que un participante ha tenido la amabilidad de prestarse voluntario para hacer de susurrari, de susurrador, y traducir de manera muy genérica las intervenciones de manera que las personas que tengan dificultades con el euskera puedan seguir por lo menos el hilo de la discusión, teniendo en cuenta siempre, por favor, que no es un profesional. Quienes quieran hacerlo, por favor, eh, tenéis que pulsar en la opción que veis abajo también que pone interpretación y seleccionar el canal, el canal inglés. ¿eh? En el canal inglés, ahí escucharéis a, nuestro voluntario, Lari, para que podáis seguir un poco el hilo de, la conversación. Eta besterik gabe, Yolanda, eh, Iobeko komunikazio teknikariari Jolanda Rodríguez emango dio titza, bera bai da moderatzaile lanetan ibiliko dena, espero dut gaurkoa ere e, eh, guztuko izatea. Nahi duzunean, Jolanda, gero arte. Bai, eskarrik asko, eskarrik asko koro. Eh, kaixo, Kaixo eta erratzalde eta ongi etorri gaurko sola saldirea, e, eh, koromurok eh, esan duen bezala, hause da eusko ikaskuntzak eta jobek antolatu duten zazpi zaldi osatutako zikloaren bigarrena. Se trata de una sesión normalita entre yo y... izen burupean, zikloaren asmoa da eredu kontsumista batetik eh, jardun bide jazangarriagoak sustatzen dituen beste eredu Bajo igarotzeko hausnarketa egitea. El objetivo de esta paradigma, sesión es paradigma ekozentrikora igarotzeko gogo eta egitea, hain zuzen ere. Hacer una reflexión para pasar El guru horrekin, gaurko sola zandian, larria klimatikoari buruz mintzatiko gara, eta erronka horri mm, globala dena eta gizatzeiari gizotasunea eragiten dien izugarrizkoa erronka horri, aurre egitea, horrein, inoiz, baino berrendea, respoa dela, azpimarratu nahi dugu. Y es que en este momento es más necesario que nunca hacer frente a esta situación. Horretara gurekin daukagu bi aditu eh, aipatutako alorrean. Para ello eh, tenemos a dos ponentes en la sesión de hoy. Batetik Isabel Elizalde, landa garapenean, eh, iraunkortasunean eta ekonomia zirkularrean aditua da. Isabel Nafarroako gobernuko sailburua izan zen pasa den legegintzaldian, landa garapen ingurumen eta toki administrazio sailean gizarte eta ekonomia eredu jasangarri berri baterako egin behar den trantziziorako aurrera pausu nabarmenak eman da estrategiak diseinatu eta implementatzen jardun zen. Isabelek eh, esperientza zabala dauka lurralde garapenean, Zederna lurre eh, Nafarroako mendialdeko tokiko garapen agentziako zuzendari kudeatzaia izan zen, 2000 eta amabi eta 2000 eta amalau garren urte artean, eta asura konsultorez, dinamizazio lankidetza eta lurralde garapenean espezializatutako enpresaren jabea eta zuzendara izan zen, mila bederatzi egun eta e, irurogeita emeretzi eta bi mila eta amaika garren urte artean. Ongi etorri, Isabel? Beste alde, gurekin dugu aitor zulueta, e, natura ondare eta klima aldaketaren zuzendaria, eusko jaurlaritzaren ingurumena lurralde plangintza eta etxe bizitza zaian. Euskal Herriko Unibertsitateko eh, Zientzien Fakultatean lizentza zuzen, zehazki geologia aplikatuan, eta eh, ikasketak sakondu zituen estatu batuetan, bertan burutu zuen gradu ondoko batekin e, lur zoruaren ingeniaritzari buruzkoa. Eta aitorrek ere eskarmentu handia dauka ingurumen arloan, e, Kantabriako Unibertsitateko irakasle elkartua izan da, ingeniaritza eskolan, eta proiektu arduraduna teknikaria zein kontsultore giza jardun da hainbat enpresatan e, lege giltzalde horretan e, jaurlaritzaren kide izan aurretik. E, ondo etorri, Aitor? Bai, eskerrik asko, Jolanda, eta, eta ratxalde hon, den hori. Bale, elkarrizketari hasiera azkerrik asko, hasiera eman baino lehen, gustatuko litzaidake e, eh, adiraztea korok eh, esan duen eh, bezala, eta ikusen txuleok jakin dezazuen, zuen, lehenengo blokea izango dugula gaiari testu ingurua emateko, eta gero bigarren bloke bat etorriko dela, nahi dituzuen galderak eta zalantzak planteatu alizat zuen pantailetan ikosiko duzuen preguntas y respuestas delako botoia zakatuz. Eta azteko, ba, aziratik egingo dugu, e, gaurko solasaldiaren izenburua abia puntutik hartuta, zergatik da orain inoiz baino beharrezkoagoa e, larrialdi klimatikoari aurre egitea. Zen nolako gakoak izan behar ditugu kontuan, trantzizio duina deritzona benetan e, gauzatzeko. Aitor, mesedez, zurea daitza. Bai, bueno, lendabizi eskerrak emon e, Eusko ikaskuntzari noski, e, die, bai, e, asko, zure aleginagatik, eta ikusle entzule guzti ere, bai, e, eskerrik asko hemen egoteagatik. E, gainera, aitortu egin behar dut, berandu hasi nire errugatik. Hemen egon naiz e, teknologiarekin, e, teknologiarekin egiten, eta, eta bueno, azken finean e, batu, batu nahi zuekin, eta bueno. E, bueno, Ez emateko buelta gehiago galderari eh, buruz, eh, Yolanda esaten du zergatik... Eh, bueno, para no dar más vueltas a la pregunta. Inoiz baino eh, beharrezkoa den, eh, bueno, larrialdi klimatikoai eh, aurre egitea. Nik ez nuke esango gaur eh, dala inoiz baino beharrezkoago. Nik eh, nahi dut esan mm, beti izan dela larrialdi klimatikoa. Quiero decir... Frente egitea beharrezkoa, Eta behar bada, egun honetan, e, beste gai bat daukagu gure buruan, e, benetan e, larrialdia izan dena, COVID-19 eta e, pizka bat e, gure norabidea e, eta hoganera logikoa da beste, beste alde batera egotea begiratzen. Baina egia da, e, bueno, COVID-19 baino, hasi baino harinago, bai jendea ez egoen oso oso rabide honerantz begiratzen eh, la klimatikoari buruz. La gente beti, no está convencida para hablar sobre la situación. Beti, egiten dugu mm, hitz egiten dugunean larrialdi klimatikoari buruz, eh, beti egiten dugu aitortu bai hori dela mm, benetan zeo zer dagoena gure buruan, eta zeo egin behar dugula, eta administrazioak egin behar dugula e, gulaguntzeko, eta gu ere bai e, bueno, aitortzen dugula gure errua daukagula gure erru e, eh, pizka bat, baina ekintzak eskatzen denean hiritarrei e, eta ni ere bai hiritar bat naiz, orain hiritar bezala hitz egiten nago, hor normalean beste esparru bat batzuetara begiratzen dugu. Eta nik esango nuke e, gaur bihar baino gehiago, gaur atzo baino gehiago beharrezkoa dela ze egun bat gehiago pasada. Eta e, norago eta urrunago goa zen, Larrialdi klimatikoa txarreran joango da. Hor erantziz da joango e, inoiz. Orduan, gure eskuetan dago mm, lan egitea, baina oraindik ez gaur edo bihar, baizik beti, beti. Ezin dugu em, pauso egin eh, larrialdi klimatikoaren em, kontrako eraginen. Bestela, mm, berandu izango da. Orduan, nik esango nuke e, jende guztieri lan egiteko larrialdi klimatikoen aurka e, gure pausoak emateko e, eta denon artean e, argi edukitzeko hau denon e, lana dela. Bai, bai, entzuten uste? E, eh, bai, eske bapatean geratu, geratu da holan <laughs> kongelatuta irudia, edo bintzat nire ordenagailuan. Eh, Berri da teknologia nire <laughs> nire. Ez, orduan, ja daukazu hor eh, pantaian e, eh, zuk e, aurkeztu nahi zenuen PPTA, PowerPointa? Bai, bai, bueno, hau da, e, pizka bat ikusteko zein den orokorrean klima aldaketaren eh, arazoa, ez larrialdi klimatikoa edo klima aldaketa. Zer eta zergatik. Bueno, oso orokorrean eh, azaltzeko zein da, eh, zer da gertatzen dena, bueno, ba, gure temperatura orokorrean gorantza doa, ez da, hemen ia edo 2000 eta maseiko datua ia gradu bat igo dela temperatura orokorrean mundu guztian. E, zeren erreferentzia hartzen dugu? Bueno, industri e, industri aroa aurreneko temperatura. Honek ez du nahi esan orain irureun mila edo irun milioi urte zer gertatu den. Zer gertatu den. Hau da, industri e, aurreneko mm, aroa, gutxi gora bera, emeretzi garren mendean, ordurikona grado bat igongar. Bestaldetik, zergatik, zergatik igonda temperatura. Bueno, ba, CO2 edo karbono dioksidoa atmosferan geroago eta, eta gorago doa, ez da? Bimi e, eta hemen daukazue, ba, maunaloa, e, beatokia, Hawaii, irletan dagoena. Lareun eta e, e, hogeita zei ppm, hau da, milioi e, batekiko e, parteak, edo zenbat gramo tonelada bakoitzarekiko, hau zen edukia bimieta eta aurten daukagu eh, aurten eh, bueno, lareun eta emiretzi da igongara. Honek nahi du esan, geroago eta gorantzago goazela CO2 edukian gure atmosferan. Batzuk galdetuko duzue e, behar badago, Bueno, eta zer gertatu da azken egun hontan, ez da? Ze azken egun hontan denok egon gara etxean sartunda, kotxeak erabili gabe, CO2 e, eh, bidali mm, gabe atmosferara, orduan gutxito egin da, bueno, erantzuna da, esetz. E, CO2 oso egonkorra da atmosferan, eta honek nahi du esan, desagertuteko momentu hontan daukagun edukia atmosferan, ba gutxienez, eun mila edo berreun mila urteko zikloa e, pasa egin behar da. Eta zergatik orain horren beste urte, zelan dakigu horren beste urte pasa behar direla. Bueno, bean ikusten dugun grafikoan daukago datuak, horrek datuak registro fosilet, eh, fosiletatik datoz, batez ere Antartidan eh, daukagun izotzatik. Eta hortik dakigu zenba denbora pasatzen den desagertzeko CO2 edukia gure atmosfera, gure atmosfera. Bueno, bestaldetik, zergatik eh, igotzen da CO2 atmosfera. Bueno, noski guk egiten dugulakon izurketak atmosfera da, ez da? Eta, bueno, hor daukagu fenomeno bat deitzen da duguna radioaktibo diketa. Honek nahi du esan, eguzkitik guk jasotzen dugun energia, hori da, egonkorra gutxi gora bera, irureun eta berrogei eh, batio, metro, e, karratu bakoitzean. Eta horrek egiten da, parte bat, euneko hogeita iru egiten da, atmosferan bertan geratu, eta e, euneko hogeita bederatzi bat joaten da berriro kanporantz, berriro estratosferari, estratosferatik e, gorantza. Bueno, hori, hori, e, hori balantzea edo e, egiten denean apurtu, CO2 egiten denean igo, igon, ordua momentu hontan energia gehiago geratzen da atmosfera barruan, eta horrek egiten du CO2 igon eta temperatura igon. Bueno, eta ze gazak dira horrek, negutegi gazak, e, egiten duena efektu hori. Bueno, orokorrean edo mm, gaz e, orokorrenak dira CO2, hori noski hori denok ezagutzen duguna, e, baina ere bai metanoa, ere bai oksido nitrosoa eta fluor daukaten gazak. Horret dira gaz, negutegi gaz orokorrenak. Jarraitzeko azterketa orokor honekin e, klima aldaketari buruz, ikusi dezakegu hemen, Euskadin, 2008an, eh, eta hau da, azkenengo inventarioa, eh, orain bi aste egin duguna plazaratu eh, medio guztientzako, ze sektore industria egiten dute erakin gehiago negutegi gaz izurketen jatorrian. alde batetik, daukagu zerbitzu sektorea, euneko bi batekin bakarrik, hau da e, kopuru oso txikia, beste alde betetik dako hau e, eh, nekazaritza, euneko irua, e, eh, residenzial deitzen dena, edo, bueno, guk etxeetan e, sortzen dugun izurketak, euneko posta direnak, daukagu energia e, euneko geita malau e, dena, eta hori ja da sektore e, garrantzitsuena edo garrantzi, garrantzi handien daukana, Zabor eh, kudeaketa, euneko lauekin, industria amazortziekin, eta azkenian garraioak direna euneko hogeita malau. Eta garraio sektorea da oso garrantzizkoa, ze, zarritan pentsatzen dugu, bueno, eta zertxu pira garraioak. Bueno, bereziki garraioak dira guk erabiltzen dugun garraio. Komertzial garraioak izaten dira, gutxi gora bera, euneko eh, berrogeia denetari. Baina beste irurogeia da guk erabiltzen dugu garraioak, bai lanera joateko, bai ondartxara joateko, bai gure pertsonalki egiten dugun bidai guztiak aurrera eramateko. Bueno, eta ze tresna daukagu guk gizarte bezala arazon eri aurre egiteko. Bueno, nazioarteko maian badakizuenez edo jente gehienak dakitenez, bueno, hor daude Pariseko eh, akordioak, hau da, ibilbide bat oso luzea, hasi zena, mila beratzireun eta larogeta eh, amabin eh, rion, eta, bueno, hor dira, hainbat akordio, nazioarteko akordioak, baina bai, bini eta amabostean, eta hau deno gogoratzen dugu, Pariseko akordioa sinatu zen. Eh, bueno, hortik aurrera, estatu bakoitzak edo, edo, edo herrialde bakoitzak egiten du euren tresnak edo bere tresnak eh, aurrera eraman edo aurrera eraman denon artean bultzatzeko edo laguntzeko e, larrialdi klimatikoaren aurka. Gure gure Euskadi txikiaren arloan daukagu estrategia bat, estrategia hori eta ean bertan e, burutu zen e, eta eta bueno, alde horretatik mm, niri gustatuko litzaidake esatea, e, bueno, Europar batasune barruan estatu gehienak ez daukate hori luzaroko e, estrategia bat klima aldaketari aurka egiteko. Adibidez, eh, Espainiar Estatuak ez dauka hori, hori estrategia. Eta Euskadin bai egin zen e, aprobatu edo burutu hori, hori estrategia, daukana bi helburu nagusi. Bat murrizketa, hori da, izurketak gutxitu edo murriztu, eta bigarren helburua da egokitzatu. Hau da, klima aldaketa aurrera doa, eta egin behar dugu gure lurraldea eta, eta e, azkenean e, gure hiriak egokitzatu hori klima berriaren eraginita. Gero, estrategia hori, e, bueno, zatitzen da bederatzi jomugetan, eta euren barruan daude hogeita lau jarduera eta hainbat ekintza. Gure kasuan, irurogeita mar ekintza. E, eh, pizka bat gehiago azaltzeko zer dan gure klima, hogei, berrogeita mar, eh, eta zeintzuk diren bere helburuak hortze daukagu edo ikusten dugu em, bueno, diaponetan e, eh, zeintzuk dira horrek helburuak, ezta? Murrizketa eta egokitzapena. Eta murrizketari buruz, mm, bertan eh, sortu denean momentuan 2015ean guk esarri genuen e, bueno, helburuak ziren murriztea gure izurketak euneko berrogeian 2000 eta hogei tamarrerako, eta murriztea euneko E, larrogei baten, 2000 eta berrogeita Hau, beti kontuan harturik e, gure hasierako mm, e, balioak zirela 2000 eta postean neurtuak. Baina zer gertatu da bide hontan? Bide hontan gertatu da helburuak aldatu egin dira, azken urteetan asko eginda da aldatu ikuspegia, Europar batasunan batez ere, eta momentuan, e, momentu enten Euskadin gu gaude e, azterketa bat egiten, gure klima, hogei, berrogei tamar estrategiarena, eta gure helburu berria, e, ba, 2000 eta berrogei tamarerako karbonoari buruzko neutrotasuna heltzea da. Eta hori ezin da izan beste erabatera, ze gure e, gizarte guztian, bai estatu mailan eta bai Europa mailan, hori da helburua denon artean onartzen dena. Bueno, eta hori lortzeko esan dugu lehen daukagula bederatzi jo muga eta hainbat ekintza. Gure kasuan 70 ekintza eta behar bada ekintza berriak irtengo dira segu jarraian egoten gara e, berriztatzen eta aztertzen ze ekintza berriak alden aurrera eraman besteak burutzen dugun e, bidean. Eta bueno, ja paso emoteko e, eh, urrengo azalpenari edo Isabelek eh, emango duen azalpenari niri gustatuko litzaidake aipatu bereziki hiru jomuga daukatena gure lurraldearekin eta eta gure naturarekin harremana, e, ezta? Eta horrek dira ba gure hirugarren jomuga deitzen duguna lurraldearen eraginkortasuna eta erresilentzia eh, areagotzea, laugarren jomuga, ditzen duguna, ingurune naturalaren erresilentzia handitzea, hau da oso garrantzitsua, nola gure inguruneak edo guran nola gure natura ondareak eh, lagundu dezakegu eh, klima aldaketari edo larrialdi klimatikoari aurre egitea, ezta? eta e, azkenean bosgarren jomuga deitzen duguna lehen sektorearen erresilentzia handitzea eta haren emisioak urristea. Hori lehen sektorea hain garrantzizkoa dena ikasaritza abelzaintza. Eta beste barik, ba, nire partez eta momentu zago lehenengo partea e, bukatu da, bai teknologiaren e, eh, kontrakoakin, eta, eta beste barik, e, ba, uste dut, e, Isabelen momentua izango dela azaltzeko gehiago honen buruz. Bai, eskerrik asko aitor. E, ba, bai, e, klima 2000 eta berrogeita estrategia orkestu duzunean hainbat kontzeptu interesgarri atera dira. E, lurraldearen eraginkortasuna, erresilientzia, lehen sektorea, hain hain garrantzia daukana, E, Isabel, alor horren aditua izan da, ze iritzi duzu? Zein dira larrialdi klimatikoari lehentasuna emateko ba hori arrazoi nagusiak e, orain inoiz baino gehiago? E, bueno, e, lehen da biziko e, guztioi eta benetan eskertzen dizuet hau mitza aukera emateagatik hemen egoteko eta zuekin partekatzeko e, momentu hau, ez? eta, bueno, prestatu dut eh, aurkezpen bat ez dakit ikusten izaten edo ez. eh, bai. Nik azalpenak eh, euskeraz emanen ditut, eh, bino eh, espero dut aurkezpen unekin ere pixko eta hobekisio jarraitzia. E, aitorrek erran bezala eta zuek eh, aipatu duzun bezala eta egin duzuen galderarekin lotuta, e, nire ustez larrialdia e, ez da oraingoa, Osea, ja, eh, aitorrek aipatu du, e, eh, aspalitikan aigara gara erraten, eta zientifikoak ere aspalitikan ari dire erraten, eta ez diogu e, eh, kaso hundirik egin, eta ez diogu e, bihartzen, e, edo bihartzun garrantzia eman. Eta gogoratu nahi nun, e, 2018an IPPSek e, argiteratu zuen e, txosten berezia, ez? eta hor ja erraten zuen, bihar biharrezkoa zirela aldaketak eta aldaketa horiek alik eta azkarren egin biartzi dela, orduan ja, orain dela bi urte, alik eta azkarren, haundiak izan biartzi zirela eta inoiz ikusi ez ziren eh, aldaketak izan biartu zirela, gizarte guzian. Orduan, ez da gaur egun aspaldikoa da. Gero horra ipatzen ziren egin bertze ez? ze biskuak ditugun, eta nik uste dut hor oso importantia dela ere, ongi azaltzia zenolako eragina duen aldaketa klimatikoak, bai e, gure osasunean, e, eh, likaduran, e, eh, ur horniduran eta inbertze gauzetan, ez? Eta hor, e, oain zenolako erronka dugun, ez? Eta erronka sida batean, e, Parisen adostu zen, e, grado bat terdi bino gehi gora, gehi gotikan ez pasatzia, ja, ikusten nahi gara, eta Pirineotan e, ikusten nahi gara, hor hurbil ditugun mendi ikusten nahi gara ja segurazki bi e, bi gradu eh, gehiago lortuko ditugula. Ordun hor badu erronka handia. Eta hor informe hortan aipatzen zen e, garapen e, jasangarria e, tres ona izaten altzela. Eta tres biarrezkoa zela, eta laguntzen sumatikoaren erronka eiteko, ez? Eta nire ustez, eh, batzuk erabilei dugu, inbertze tokitan, eh, bino, nire ustez, gehiago erabiliako zen nioongi erabilita. Eta honen nuke, xirimiri bat bezala ez, dena guzti, oarto babe, dena guzti, bino ongi guzti, eta batez ere ere oso importante izanen da ez eh, gaizki erabiltzia eh, zer den jasangarritasuna. Hor dugu argi eta garbi eh, nazio batebeetako erakundeak markatutako e, elburuak eta nik uste dut oso tresna baliotsua dela lan guk egin behar dugun lana eitiko, denok egin behar dugun lana eitiko. Baina guantzen ere ustez, guain eh, da momentua, bai pensatzeko eta bai eiteko. Eta eh, hortikan nahi patu nahi nizueke, joan den egunean irakurtzen egunkari bat, ikusi nuen eh, Daniel Inirarit egin zioten elkarrizketa bat, eta berak erraten jendiak momentu hontan COVID eta zaiz. Eta erraten zuen jendeak mm, eskatzen zula gauza konpremitzia. Eh, gauzak dugula, eh, gau ulertzen eh, ez duzkenean eretako horrek badu izugarrizko balorea eta gauzak ongi ulertu biak ditugu. Eta horregatik oso importanteak dira, pues, aitorrek azaldu egin ditun informeak eta datuak. Ez jendiak E, bihar ditugu datu horiek ongi ulertzeko zenolako e, arazoa dugun eta zerien eman behar diogun e, aurre, ez? Orduan, hori erranta nire ustez badire zenbait gauza kontutan hartu behar direnak. Nire ustez alde batetik urbileko ekintza bihar biharrezkoa da, beti erraten dugu eta honitzetan politikak ematen dute urrutikan egiten Nirela direla eta Europak erabaki batzuk hartzen ditu edo Parisen edo ez dakinun eta bai ikuspegi eh, mundiala eta, eta orokorra eduki behar dugu, bina ekintza bertatikan nere ustez egin behar da handiena. Eta horrek erran nahi du bai herrietan, bai eskualdetan eta bai erregiotan. Eta nire hor dago eh, oso eh, ekintza handia egiten aldena. Bertzaldetekan ikuspegi zabala bihar dugu, arrontin zabala eta maila anitzekoa. E, disziplina anitz eta jakindura anitz bihar dugu denak elkarrekin lan egiteko. Eta bertsaletikan ere, haunitzetan e, erraten dugu e, politikak bihar dira eta bihar dira, legeak bihar dira eta bihar dira, planak, bino gero bakotsak gure eguneroko erabakietan badugu ere mitz egiteko eta errateko eta aldatzeko, ez? Eta nik uste dut e, erabaki horiek giltzarriak direla, ere e, aldaketaren, e, klima aldaketaren kontra ere e, eiteko. Eta e, pentsatzen dut aldaketa klimatikoarekin e, benetan ongi lan egiteko ongi planifikatu behar dugula eta gizartea prestatua eduki behar dugu. Eta batzutan nintzen zait zuteko eh, planifikaziotan eta uoldeko planifikaziotan ibiltzen garenean ere eh, beti erabiltzen ditugu hiru momentu bezala, ez? Lendabiziko prebentzioa, gero bertzaldetikan urrengo pauso izanen zen nola ekin e, oso larrialdiko momentu batera, eta gero nola konpontzen dugun egoera hori, ez? Eta orduan, nik uste dut prestatu behar garela ere horrelako e, momentuetara. Hau da, lehen da biziko eretako importantena da prebentzioa, hau da, jakin bihar dugu zenolako eszenarioak izaten ditugun gure aurrean, eta ez da bat bakarritan izanen, seguru aski haunit izanen dira, badire gauza asko ez dakigunak, eta orduan prestatuak egon behar gara hainbertze gauzetarako, eta jakin behar dugu eztenari ezberdinak izaten aldirela. Bertzaldetikan biharrezkoa da elkartekin eta oso modu kolektibo batean lan eikia, eta e, jakinduri kolektibo hori de kontutan hartzean. Ere ustez batzutan e, tokiko jakinduria aparte usten da, ez? Nire ustez hor herrietan eta inbertsian jendeak baldua inbertsiko jakinduria batzutan estaltzen dena edo mispizatzen dena, ez? Eta gero an oso oso biharrezkoa da, nire ustez, zientifikoak horregotia denbora guztian lanean e, gauza hauetan. Hau errenta, eta landagara apenari dagokionez, eta lehen sektoriari dagokionez, eta gunen naturalei dagokionez, nire ustez, dire e, eh, oso eh, elementu biarrezkoak, funtsezkoak eta oinarrizkoak. Eta nire ustez guain arte etzaie sobera kasurik egin, ez? Bihar bada, eh, importanteak oso importanteak dira, eh, bertsaletikan, energia eta garraioa, bai, bino, gure landa ere mua, gure eh, natura, gure elikadura ere oso importantea da. Eta hor badugu unitz eitiko, eta hor bai denok sartzen algarela buru belarri, eta agudo, eta laster, ez? Zer gertatu da covid Ba hori, e, pues, lehen lekura etorri dela, ez? Eta hor uharto gara, ba naturan eta landa ere mutan, eh, babesa ba besa izaten aldugula, ez? Eta ulertzen dugu, leku seguruak bezala, gure osasunerako, gure aurrendako, gure helduendako eta guretako direla, ez? Eta orduan, ikusten dut, urbildu garela naturara eta ulertzen ari garela hobekio zenolako harreman eduki behar dugun naturarekin, ez? Eta nola bilatu behar dugun horeka, zeren naturaren partea gara, eta nire ustez hori importantia da. Gu gara natura ere, eta jakin behar dugu berarekin bizitzen eta elkar bizitzen. Eta gero bertxaletik oso importanti izan da ere azken egun hauetan bizi izan duguna. Zeren elikadura eta janari aliatu zaigu gure etxetara eta eta gure egunero bazkaldu dugu ikuste gehienak. Orduan, asuntua da e, e, ikusi dugu eta reivindikatu dugu eta eskatu dugu hurbileko produktuak izatia eta jasangarri eta, e, eta benetan e, e elikagai jasangarriak izatia. Eta, sektoria hor da eta erantzuna eman du. Eman du. Nere ustez, e, nekazariak bihar dute ikan e, eh, mm, gehiago eh, eskatu edo e, obekio urbildu gizarteari. Eta gizarteako obekio ulertu bihar dugu beraiek egin bihar duten lana eta zenolako lana egiten nahi diren ja eta zenolako lana egiten alduten. duten. Eta hau erraten dut, zeren batzutan itzen zait e, e, bezala izat, eh, sumatzen direla, ez? Naturaren kontra bezala ari direla, eta ikusten dut justu kontrakoa dela. Naturarekin ari direlanean, aski ongi dakite zer den aldaketa klimatikoa zeren sumatzen dute bere eguneroko lanean eta bizitzan, eta nire ustez hori argi dago beraien dako zenolako erronka duten gaur egun. Eh, hau erranta eta ja bukatzeko labur-labur nere ustez eh, eskuadetan, erregiotan eh, egin behar dena funtsezkoa da. Bertzaldetik administrazioak dun ereduan nere ustez aldatu egin behar da. Jakin behar da administrazioa unitzez harinagoa behar dula izan. Bertzaldetik nere ustez politika hauek benetan ulertu behar direla funtsezkoak bezala, eta ez bakarrikan pues, eh, apaintzeko edo polita bezala agertzeko, baizik eta bihar biharrezkoak, oinarrizkoak eta lehentasun guztikoak direla. Bertzaletik erran, eh, oain, dela gutxi, bi estrategia argitaratu ditula Europa, bat eh, Farm to Fork eta bertzia biodiversitatekoa, hor, nire ustez, Eh, baditugu hainbertze eduki eta hainbertze lan hildo oso garrantzitsuak direnak. Eh, Gore ipatzen da eta erraten da eh, zenolako garrantzia duen lehen sektoreak eta zenolako garrantzia duen biodiversitatea mantentzeko eta zaintzeko eta hori oso importantzia da. Bertzaletikan ere naturari ematen zaio izugarrizko garrantzia gehiago berreskuratu behar dugula erraten, eta pertsonak erdian jarrita. Hau da, pertsonak e, jakin behar dugu hori egiten denok elkarrekin. Gero bertsaldetikan eta ipatu na eh, gero eztabaidan ateko da segurazki, gino mm, bertze bi tresna niretako bertze tresnak ere badira, gino goen baditugu ber, bi tresna oso importanteak direnak. Bat da pak eh, ai direla negoziatzen orain ja, urte batzuk guk 2017an jasi ginen erraten PAK hori aldatu egin behartzela gaur egun egoera ez zula balillo, ez ginula horrekin lortzen e, bihar ginun e, elburua, ez bai aldaketa klimatikoak, edo bai nekazariak mantentzia, eta inbertze gauza, ez? Eta gero bertxaldetik oso importantia ere izanen da, nola, e, ikustian nola gauzatzen den, joan den astean, europatikan, aurkeztu zen, next generation eh, paketea, ez? Post-Covid dela eta eh, nik uste oso paketea importanti izaten aldela, bina ez dago nartua, ikusi beharko da benetan nola plazaratzen den, eta nola eh, elburu horiek eh, sartzen diren benetan buru belarri pakete horietan, ez? Hor dago, ere ustez, eh, gako handi bat. Eta azkenean ulertu behar dugu eh, aldaketa klimatikoarekin eta egin behar dugunarekin azkenean gure etorkizuna dagola jokoan, ez? Eta hori da nire ustez importantena. Eta hau da erran hain nizuena bat ere eztabaida da bai da azteko. Bueno, vale, mila jasker, Isabel, oso interesgarri izan da. Eta, bueno, lehenengo galderak, eh, lehenengo aldea zartu da, eta beste batzuk zartzen eh, den bitartean, e, animatu nahi, nahi zaituztet e, guztiok e, e ba hori, ba, galderak e, botatzen azteko. Eta e, dut zuretat izango dela, aitor, e, unai, e, unaik galdetu du e, nekazaritzan zati horretan e, izurien grafikoari dago kionez, euneko irua, iruan iru horretan horra grafik agertzen zena, ia abeltzaintza ere sartuta dagoen. E, gutxi ematen baitu. E, bai, bai, e, bai, gutxi ematen, ematen, e, gutxi ematen du, baina kontuen hartu behar dugu hori dela sektore bat e, Euskal Autonomia erakundean ez daukana e, eragina handia. Bai esan behar da, azkenengo urteetan, azkenengo bost eh, urteetan, lehenengo sektorearen izurketak EAN, eh, e Euskal Autonomia erakundean, jaitsi direla edo murriztu direla euneko berrogeita marrean. Eh. Orduan, eh, bai badakit, eh, orokorrean nazioartean entzuten dugu mesuak, bueno, abelzaintza dela, eh, bueno, euneko amazortziaren, eragina daukan sektorea, eta bueno, horrek normalean ez dira izaten informazioa zientifikoak oso zehatzen. Eh? Eta batetik bestera aldaketa handiak e, egoten dira. Baina argitzeko eta, eta, eta joateko e, <laughs> zuzenean nahien galderara, eh, bai, abeltzaintza hor barruan dago sartu da. Mila esker. E, beste galderak, e, beste galdera batzuk etortzen diren bitartean, e, gustatuko litzaiake e, galdetzia, e, Isabel, adibidez, zu, zure partean esan duzu bezala, naturaren partea e, garela eta gizarte prestatuta behar dugula, baina batzuetan e, larrialdi krisiaren inguruko eztabaida nahiko urrun geratzen omen da herritarron egungo arazoetatik. E, egi alda, zer egin dezakegu herritarrok e, zergatik ez dugu egiten? Hombre, e, nik uste dut, e, azkenean, asuntua dela, ongi ulertu behar dugula, eta hor, nire ustez, komunikazio aldetikan badugula lan, ba, lan ondi bat egin ez? E, jendeak ulertu behar du, bere egunerako erabakitan e, badula zer egina, eta ez direla gauza komplikatuak gauza erresak dire egiteko. Gure erosketetan, e, oain egin dugun bezala e, eskatzen bertako e, elikadura eta e, horrelako erabakiak oso importanteak dira. Eta horiek ongi ulertzen balin dira, e, da azkenean izanen du domino efekto bat, ez? Eta nire ustez, e, hori da benetan importanteena. Ikasi inun bere denboran eta orain dela gutxi ere erraten ginen bertze foro batean, ez? Uraren garrantzia, zenolako e, jarrerak eduki behar ginen gure etxetan ur gutxiago erabiltzeko, eta ikasi ginen eta lortu ginen murrizte, eta badakigu hor badugula gure ardura, ez? Eta nik uste dut aldaketa klimatikoarekin gauza bera. Badugu eh, eh, gauza asko egiteko, zenolako energia ari garen erabiltzen, aitorrek aipatu duen bezala, ze, ze erabiltzen dugun mugitzeko alde batetikan bertzera. E, nundikan lan egiten dugu, nuan ikusi dugu, etxetikan lan egiten aldugula. E, ikusi dugu, e, elikadura, urbileko elikadura e, badugula, eta hortikan hornitzen algarela. Eta gaur egungo ekonomiak, nik uste dut, e, ja dula e, bide gehiagorik, ja aldatu egin behar da buru belarri. Gure, sistema eta gure ekonomia. Eta jakin behar dugu ezin dugula e, pentsatu gure elikadura e, eh, torri behar dela ez dakit nundik unatino. Hemen edukita eh, duguna, ez? Eta nik uste horrelako gauzak oso importanteak direla. Eta nik uste jendeak erota gehiago ulertzen duna. Eta e, errespetatzea bai eta zaintzea, bino naturakin ere bizitzia. Hau da, Jakin behar dugu nekazariak aipatu dira. Nekazariak eta gure baserritarak jakin izan, jakin izan duten bizitzen eh. naturalekin, hor urbin. Eta nik uste dut esfortzo ondila e, egiten nahi direla eta orain dela guti errebindikatzen nahi ziren ere zen nolako nekazaritza nahi zuten. Eta nik uste dut hori de gore ipatu behar dela eta erran behar dela. Bai. Mm, eskarrik asko. Konexioarekin, eh, inakik adibidez eh, aipatzen du lurralderen erresilientzia areagotu behar dela, eh, areagotu behar dela da, eta mm, egia da, baina ezagutzen ote dugu nahiko gure lurraldea, Euskal Herrian eh, Eh, laurogeia landa ere da, nekazaritza baino gehiago zelbi kultura, eta zelan ari da bideratzen baso politika larrialdi klimatekoaren harintze eta egokitze bidera. Ez dakit zuetariko nahi duenak bai. erantzutea? Bai, nik eh, eh, baso gintza oso importantia dela eta, bueno, Euskal Herrian Zakit, Nafarroan badugu dentikan, eta nik uste dut, eh, basa eta eh, nekazaritza ere badugu. Eh, Euskarik bihar bada basa gehiago izanen du. Mm, bere momentuan, Nafarroan landu ginen estrategia bat, dela, bertzaldetikan basa unikitza, nik uste dut, ongi kudeatzeko, ikuspegi zabal batetikan ere ikusi behar da. Zeren e, ez da bakarrikan egurra ateratzeko edo dire azkenean gure e, aixi aldiak ere eta izanen dire ere ikasariak horre edukitzen dute beraien azinda eta inbertze funtzioa badute, ez? Eta behar biharrezkoak dira. Beste bai, da dakagu, e, Iñaki eh, planteatu duena, e, neurri egokiak bideratzeko esenarioetan oinarritutako plangintzak behar dira, eta bai prozesuetan oinarritutakoak ere. Beldur, beldur naiz dio, gure gobernuek bazter utzeko utela jakintza arloa lurraldean ematen diren prozesuak ezagutzearena, e, ba, pandemiaren osteko honetan, COVID-19 pandemiaren osteko, osteko honetan ze uste Bueno, ni ez, ez luzatzeko larregi erantzunekaz, e, eh, bai esango nuke, e, bueno, adibidez gure kasuan, e, Euskal Autonomia Erkidegoan guk esenarioak oso, oso ondo landuta daukagu eta aztertuta daukagu, e, bueno, esenario honek IPP, IPCC-ren metodologi e, bardinekin e, landuta eta, bueno, e, gure gure e, lurralde txikira e, adaptatuta eta eta bai gaude lantzen eta jarraituko dugu lantzen. Nik ez dut uste ez ez beste e, arazorik mm, barik batek egingo duela aldatu gure gure norabidea ze beharrezkoa da e, lantzea norabide honetan. E, lurralde prozesuek e, eh, zer eragin egingo duten? Bueno, ba, ez dakit, ez dakit, baina e, egia da, momentu honetan, irekita gaude e, etorkizunean e, gauzak e, eta uste dut, eta bueno, hau hasieran esan dut, e, klima aldaketaren aurkako lana, denon lana izan berdela. Orduan, e, datorren E, administrazioa edo administrazioen aldetik nahi dut esan, hori ikuspegia eduki behar dut, eta nire aldetik horren beldurra ez dago, nik uste dut eh, bai jarraituko duela eh, lana bide horretatik. Beste badaukagu, eh, em, entzule batek, e, zorrozuak hain zuzen ere, hiru neurri ezinbestekoak bai. direna eta orain bertan hartu beharrekoak aurrera eh, begira, etzea ikastetzea eta udaletze mailan hori eskatzen eskatzen du. Hiru neurri ezinbestekoak direnak. Ikastetzea, udaletzea eta e, eh, etzea, etze mailan. Bueno, <laughs> ez da erraza. ez, bine, bueno, hiru botako ditut, <laughs> nik eta pentsatzen dut aitorrek igual bertze hiru, un sei ateko dira. Bino, Nahi bezala. Eh, <laughs> bueno, badat bat, niri arronta importanti ditzen zaitena, eta benetan hartzen aldena hiru ere mogoietan, eta da, eh, elikadura aldetikan, eh, ikastetxetan eta herrietan zabaltzia berta, e, eh, komedore kolektibotan bertako produktuekin e, eh, e, eh, ematia janari horiek. E, bertakoak temporadako sasoikoak eta e, produkzio jasangarri batetik sortuak, pues, izan entzen oso oso importantia. Eta komedore kolektiboak erraten dutenean, erran nahi ere, hospitalak edo zarritxetan edo inbertsetokitan, edo enpresetan. Gero pertsia da ere, e, bada ikastia e, etxetikan lan egiten eta behar bada, eta hau egon ginen ez bidatzen joan den egunean, e, eskoletan eta ikastetxetan ikusi dugu azkenean ez dela egokiena etxetikan ikastia, bino landere mutan haunitzetan hainbertze denbora pasatzen dugu e, aurrak eramaten le, bere etxetik Eh, eskolara, zeren bihar dute igual pasatzen dute ordu bat edo bi ordu egunero e, garraioan. Bihar bada, pentsatzen alginun, bi egunez etxetikan eikia eta bertze hiru egun ikastetxetik. Orduan, e, re, remoto lana hori bihar bada pixkot ikusi ze, ze aukerak e, izaten al zituen, ez? Eta e, irugarrena, eta hau da, nire ustez ere eh, aukera ondia eh, lortzen aldula, da eh, gure ondakinak eta mm, prozesu guzietan ekonomia zirkular bultzatzea. Hau da, on, ondakinak ongi e, kudeatzen bali ditugu, hurbiletikan eta hortikan sortzen bali ditugu aukera berriak eta produktu berriak, aigara gara alde batetik aldaketaren klimatikoaren kontra borrokatzen, eta bertsaletikan ekonomia ere, bertze ekonomia bat ere bilatzen eta egiten eta bertako ekonomia egiten. Eta niretako hori oso importantea da. Berrikuntza horiek egin behar diren. Eta hurbiletik egiten aldetan. Aitor zerbait gehitu nahi duzu? Bai. Bueno, ja Isabelek esan du garrantzia handia daukatenak, baina bai, nik bai azpi eh, azpimarratuko nuke, bueno, eh, aurkezpenean edo hori aurkezpen laburtzoan egin dutenan, eh, bueno, azaldu da, nola gure izurketen iturrien artean mm, bi haundienak direla energia sortzea eta eta garraioak. Biak dire energia, bat da, sortu elektroindarra eta bestea da mugitzeko energia. Eta hori buruz lan egin behar da, bai etxean, udaletxetan, ikastetxetan, e, dana daukate e, neurri, neurri berea, ezta? E, etxeetan, etxeetan, ikastetxetan, udala, udaletxetan, gauza bat oso oso e, garrantzia handia daukana da e, energia efizientzia hobetu. Energia efizientzia hobetu. Energia gutxitu. Hau da, ez e, aldatu gure, gure prozesuak, baina bai erabili bai gaiuak, bai gure isolamendu sistemak, hobetu energia gutxiago e, beharrezkoa izateko. Bestaldetik, bestaldetik e, noski hori energia, energi berrizta ahal eta gehiena izatea. Momentu hontan, e, Euskal Autonomia erakundean sortzen dugu euneko zazpi energi berriztagarria erabiltzen duguna. Nafarroan beste alde batera da, bertan sortzen dute kopuru gehiagoa. Baina gure kasuan oso eh, kopuru txiki bat egiten dugu sortu energi berriztagarrien eh, aldeetatik. Eta ez daukagu errez sortzeko eh, hori kopurua gehitzeko nahi dotezan ba, ba, labur aroan. Eta e, bestaldetik mugikortasuna. Mugikortasuna da funtsezkoa, Isabelek esan du alde batetik, ba, behar bada telelana, e, eh, geitu edo zabaldu edo gutxitu zenbat egun joaten garan ikastetxetara edo lanera, baina bueno, dago beste alde bat. E, zergatik ez erabili karbon, karbono gabeko mugikortasuna? Zergatik gure hiri txikietan, ez nago hitz egiten hiriburuetan, Zergatik gure iritsikietan ikastetxeak daukate autobusak? Zergatik gurasoak eramaten dugu gure umeak kotxez? Zergatik ez dugu eramaten gure umeak edo ez dugu batzen gure umeak oinez joan da, hori oso simplea da. Hori da, eh, e, zeo gabeko edo ez fosila den mugikortasuna. Oinez joan, gainera da, osasuntxoagoa. Hori da, oso erresa, ez du Mm, balio, ez dauka balioa ekonomikoki, eta, eta e, mugikortasun bat ez fosia da funtsezkoa. Gerrik asko. Ja, bukaten <laughs> joan behar gara, baina bukatu baino lehen oso labur e, e erantzuteko e, e, ikusentzulek e, planteatu dituzten hainbat galdera. E, jonek, e, e jonek planteatzen zuen ia e, gizartea presta eh, dagoen norberaren ohitura kaldetzeko eh, aldaketa klimatikoari aurre egiteko. E, eta beste bik, e, eh, John Narriza Balagak eta Garazik e, planteatzen zuten ia benetan autokritika eh, egiten dugun eh, ba hori administrazio edo politika publikoetan, ezta? Eh, adibidez, eh, lurralde antolamendu politika espekit eh, emergentziaren eh, deklaratu zenean, ba hori, eh, so, neurri zorrotzak hartu ziren eta eh, eh alabert ba alarrialdi klimatikoa deklaratu zenean ordean, ez ezta? Orduan zein da zuen gure zuen hausnarketa honen eh, inguruan, ez? E, ia ez da oparekatuta hartzen diren neurriak e, ba, hori administrazio publikoetatik. E, bueno, oso labur mesedes minutu bat zeia, ia, ia. Bai, bai. E, bai, nik uste dut egia dela administrazioak e, normalean egiten du kritika, baina ez du sakontzen em, behar den dena horrek kritikat egiten, nahi dut esan. Kritikak eraman behar dute gainera aurrekontua, hori funtsezko. Aurrekontuak eta neurriak, ondo dago esatea, bai larrialdi klimatikoan bagaude, baina gero ekintzak egon behar dira. Klima aldaketa legea, ekintzak, aurrekontuak. Baina bestaldetik ere bai oso garrantzizkoa da E, gizarte guztea argi edukitzea hau denon lana dena. Ez bakarrik administrazioa. Administrazioa bai, aurretik, baina gizartea eta biztan lehek ere bai. Isabel, bai, bai minutu bai. berri. Bai, bai, bai. E, e, ni erabata ados nago autokritika bihar dela. Eta bihar autokritika eta bihar da gardentasuna. Zeren eh, hortikan ikasten da, eta hortikan ikusten da zer den hobetu bihar dena. Eta ez balin badugu autokritika egiten, ez dugu behin ere hobetuko. Eta netoko hori importantea da. Eta gero bihar da usardia. Eta bihar da usardia ulertzeko aurrekontu guztietan aldaketa klimatikoa eh, bihardula egon. Hau da, aldaketa klimatikoaren aurrekontuak ez dire eh, lerro batean sartzen. Lerro guztietan egon bihar du aldaketa klimatikoa. Zehar zehar zehar, onditik ikusi behar da. Eta e, ulertu behar da, eta hau daia ausarri politikoa, e, ulertu behar da, lehentasuna dutela. Eta hori ez bain bada ulertzen, poskaizki biliko gara. Eta hori da. Aldaketa, administrazioen malgotasuna eta... Bai. A ber, ja lortzen dugun. Nahi eta nahi ez lortu bihar dugu. Ez dugu bertxaukerarik. Ez dugu bertxaukerarik. Ezkerrik asko, asko, eh, onaino luzatu da gaurko zola zaldia, benetan interesgarria eta benetan aberazgarria. Plazerra izan da zuek biok urekin izatea gaur eta bueno, IOB Eusko Ikaskuntzaren izenean ba, eskerrik asko bioi eta eskerrik asko ere e, eh, ikusen txule guztioi eh, zuen parte hartzagatik eta ja koro daukagu gure zain eh, datorren datorren e, hori eztabaidaren esetasun guztiak emateko Hori da, bai, mila esker, Isabel, Aitor, Yolanda, mila esker. Mila esker baita ere gure susurlariari, E, eh, gaurka, gaurko ere oso, oso interesgarria izan da, saretako mamuak ere izan ditugu tarte, baina, bueno, zuzeneko gauza dira, eta horrela onartzen ditugu. Eh, abaitzeko gogorarazi, datorren aste azkeneko, ekainak amarko eh urrengo mintegiaren gaia, nala, gizartearen rola transizio ekologikoan, hau da, guk zer egin dezakegun. Eta horretarako, Arantza Atxa, Alex Fernandez Muerza eta Javier Castro e, izango dira gurekin. Recordaros que el próximo miércoles trataremos el papel de la sociedad civil en la transición ecológica de la mano de Aranza Hacha, eh, Alex Fernández Muerza, y eh, Javier Castro. Eskerrik asko, izan eta